Yes, mapagpalang araw naman po sa inyo lahat. This is Mr. Once again na nasabing, start your day with a big smile. So kung hindi ka pa nakasubscribe, like and share this page. So this time naman natin uh, aalamin itong ating bagong uh, download regarding dito sa aming barangay dun sa nakuha City CCTV na magnanakaw ng vibe. So we'll be right back. pala. O, sa amin, sa mga na. Sumisilip. Everyone, hindi siya kayang palakihan para masipat man lang sana yung ah, niya o itsura. May dala na siya, Tay? Nakasombrero po eh. Wala lang, hindi makikita. Sumipat na naman doon sa dulo. Yan, di tumingin dyan, di ba? Tapos Ay, didire. talaga siya. Oh, bumalik siya. Bumalik siya. Para kung saan siya galing. Ah, galing sa tawid. Ah, binalik pala. Galing sa tawid, ma'am, no? Oo. oo. Sumisilip siya. siya. Handa ako ng bisikleta sa kanila. Diretso muna ako sa... Pumili ko sa bako. Yun. Diba? Sa atin yung bako. Dahil niya, kalye. Delivery. niya, O kasi minsan, ano, bisig pa ako ng magaling araw. Eh. Doon na sa lilig oh. Alam ng ano, yung sipat sa sa sombrero nga. Siguro dyan nakahulay siya. Katapang yung mga aso dyan. Labanan. Sila Eden. Hmm. Kain mo ka. Siyempre. Magtango ka din. Yo. Nakasalubong mo lagi yan Nasasalubong mo yan? Nakasalubong ako. Nakakalakan yan eh. Oo, scavenger. Mabalik. Nakikita mo yan? Oo, yung gabi. Saan? Dito sa, ano, ang higot niya, yan, direct yan. Tapos, bandang alas 11, alas 12. Papalik na yan, nagkakasalubong kami lagi. Oo. Ngayon, tinan mo, babalik na siya dyan. Hinikod niya kung saan siya pwedeng pumasok lahat ng isnilid. Naman daw isa ako, nangalakal na nga. Ano Buti na yung pinag-uukol, mga bakal yan didiretso siya, tapos gigilid. Naghahanap siya ng mapapasukang bahay. Eh, diyan kasi sa atin bukas eh. eh. Opo, tapos gumilid siya. Tapos babalik. Kasi dati is init kasi gilid niya. Saan siya pwede lumusok? Pwede lumusok. Lumiko muna siya. Hmm. At yung Julie, dapat inanong natin eh. Oh, yan pala, oh. May stay, <laughs> oh. Aso ni Julie, yung na witness. Eh. Ayun, Ayun, oh. mabali. Walang kwenta ng aso na to. Ay, kailano, sinteno? Hindi, sa may Hindi, poste, gumigilid po yan, oh. Gumigilid siya. Tama sa poste. Ayun, oo. Oh. Ayun na, bumaba na. Hindi, meron na. Kita friend. Eh. Sino? Yung hinala. Parang mag... Ayan na, oh. Sabi ko nga may ano lang. Ayan, nagbabasura. Ay, lumabas na. Ayan, tito. Ayan na po. Dahan-dahan pa siya mag-bike, ah. 240. nawawala. Sa amin, sa takot na sumisilip. MP1, hindi siya kayang palakihan para masipat man lang sana yung Ah, niya o itsura. May dala na siya tayo. Nakasombrero po eh. Wala lang hindi makikita. Sumipat na naman doon sa dulo. Yan, di tumingin dyan, di ba? Tapos Hahanap didire. talaga siya. Bumalik siya. Bumalik siya. Pinalik. Oh, pinalik lang siya. Bumalik. Hindi, para kung saan siya galing. Ah, galing sa tawid. Ah, binalik pala. Galing sa tawid lang ba? Oo. oo. Sumisilip-silip siya. Handa ako ng bisikleta sa kanila. Diretso mo na sa Pumili ko sa tao. Yun. Diba? Sa atin yung ako dyan. Dahil yan, kalye. Delivery. ba? O kasi minsan, ano, bisig pa ako ng madaling araw. Doon pa sa nililid mo. Oh. Alam mo lang ano. Isipan siya. Sa sombrero nga. Siguro dyan nakahulay siya. Matapang yung mga aso dyan. Labanan. Diba Sila... Eden. Hmm. Ay, tayo ka. Eh, mga sombrero. Matango ka. Diyo mo. Nakasalubong mo lagi yan. Nasasalubong mo yan? Ha? Nakasalubong ako. Nakakalakan yan eh. Oo, scavenger. Mabalik. Nakikita mo yan? Oo, yung gabi. Saan? Dito sa, ano, ang higot niyan, yan, direct yan. Tapos, bandang alas 11, alas 12. Papalik na yan, nagkakasalubong kami lagi. Oo. Oh. Kaya tinamababalik na siya dyan. Hindi niya kung saan siya pwedeng pumasok lahat ng isligan. Ang man isa ako, nangalakal na nga. Wala pa rin yung ano na. Buti na yung pinag-uukol mga bakal yan sa ano. Didiretso siya, tapos gigilid. Naghahanap siya ng mapapasukang bahay. Eh, dyan kasi sa atin bukas eh. eh. Opo, tapos gumilid siya. Tapos Kaya babalik. Kaya nagbasa kasi kasi gilid niya. Saan siya pwede lumusot? Pwede lumusot. Lumiko muna siya. Hmm. Kasi hindi dapat tinanong natin eh. Oh, yan pala oh. May mistake. oh. <laughs> Aso ni Julie, oh, yung na-witness. Eh, Ayun, oh. Walang kwenta ng aso na to. Ay, kailan na sinteno? Hindi, sa may Hindi, poste, gumigilid po yan, oh. Gumigilid siya. Nagtago sa poste. Ayun, oo. taga... Hindi, meron na. Kita friend. Sino? Yung hinala. Parang magbukote. Ayan na, oh. oh. Sabi ko nga may ano na. Ayan, nagbabasura. Ay, lumabas na. Ayan, tito. Ayan na po. Dahan-dahan pa siya mag-bike, ah. 240.